لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم آمنت بالله صدق الله العظيم حضرات گیرام قدر آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل ہم اور آپ سب مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت ہمارے اور آپ کے آقا و مولا حضور تاجدار کائنات سیدنا محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدتوں محبتوں کے نذرانے بالفاظ درود پیش فرمانے میں جس طرح سے آپ تمام کو درود مبارکہ پڑھ رہا ہوں آپ تمامی حضرات اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے درود پاک کے انہی کلمات کو دہرائیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی پاک پڑھتے وقت اپنے اندر یہ یقین رکھیں عقیدتوں اور محبتوں کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ درود پڑھتے وقت کیا آپ جس آقا و مولا کی بارگاہ میں درود پاک کا نظرانہ پیش فرما رہے ہیں وہ آقا و مولا بذات خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا اور دین سے وہ درود بھیجنے والے کے درود کو خود سماعت فرماتے ہیں السلام و سلام علی کا یارسل اس کے معنی اور اس کے مفہوم کو اس کے مطلب کو سمجھتے ہوئے بھی کہ سلاد و سلام سلاد یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں سلام سلامتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتی ہو آپ پر اے اللہ کے رسول علیہ کا یہ اس کے معنی آپ پر ہم جیسے سلام کرتے ہیں ایک دوسرے کو السلام علیکم ایکچوئل کا یہ سنگولر ہے اور کم اس کا پلورل ہے جمع ہے یعنی آپ پر سلام ہو یہ درس آپ کسی ایک شخص واحد کو مفرد اور ایک شخص کو بھی سلام کرتے ہیں تو السلام علیہ کا نہیں بولتے تجھ پر سلام ہو الفاظ جو آداب اسلامی جو احادیث پاک میں ہمیں سکھائے گئے ہیں وہ السلام علیکم کے ہیں ایک شخص بھی ہے واحد بھی ہے تو بھی جمع کا سگا استعمال کرتے ہیں السلام علیکم تم پر سلام ارے میں تو اکیلا ہوں نا ایسا نہیں السلام علیکم تم پر سلام ہو تو یہاں پر ایک یہ بات بھی علماء بیان فرماتے ہیں کہ ہر بندے کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو فرشتے تو اس کے ساتھ ہی لگے ہیں فَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ کلام پاک میں رب تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کے متعلق فرمایا اور بے شک تم پر دو نگران فرشتے تم پر مقرر کر دیے گئے ہیں حافظین یعنی حفاظت کرنے والے وہ بڑے ہی عزت دار اور بزرگ ترین فرشتے ہیں کرامن کاتبین لکھنے والے ہیں کرامن یعنی بزرگی والے فرشتے ہیں قابل احترام فرشتے ہیں کاتبین رائٹرز ہیں لکھنے والے آنریبل رائٹرز عزت دار لکھنے والے وہ فرشتے تو پر مقرر کر یہ تمہارے ساتھ ہی ہوتے ہیں جس کی تفصیلات احادیث شریفہ میں آئی ہیں کہ بندے کے ساتھ میں دو فرشتے ایک سیدھی جانب اس کے ایک فرشتہ مقرر رہتا ہے اس کے ساتھ ہی لگا رہتا ہے ایک فرشتہ اس کی بائیں جانب مقرر رہتا ہے اس کے ساتھ ہی لگا رہتا ہے اور سیدھی جانب والا فرشتہ جو لکھنے والا ہے وہ بندے کی جانب سے کی جانے والی نیکیاں اور بھلائیاں جو کچھ اس کے بھلے کام نیکیاں خیر خیرات جتنی نیکیاں ہوتی ہیں جتنے قسم کی نیکیاں ہوتی ہیں جو بھی نیکی کرتا ہے وہ سیدھی جانے والا فرشتہ لکھ لیتا ہے اور بندے سے اگر برائی سرزد ہوتی ہے معاذ اللہ من ذالک گناہ سرزد ہوتے ہیں اللہ اس کی رسول کی نافرمانی بندہ کر بیٹھتا ہے تو بائیں جانے والے جو فرشتے اس کے ہر بندے کے ساتھ جو فرشتہ لگا رہتا ہے وہ فرشتہ برائی جب سزل ہوتی ہے تو برائی بندہ وہ فرشتہ بندے کی لکھ لیتا ہے یہی ہوگا نام اعمال جو کل قیامت کے دن جو نام اعمال کہتے ہیں نام عمل رجسٹرس گناہوں کے رجسٹرس نیکیوں کے رجسٹرس اعمال نامہ ہوتے ہیں نام اعمال یا یعنی اعمال نامہ کچھ بھی آپ کہتے ہیں دو بھی کہہ سکتے ہیں آپ وہ ہوگا ہمارے اپنا جو کچھ کیا رہا ہے وہ سارا کا سارا اس میں کوئی اور چیز نہیں ہے جو کچھ ہم نے کیا ہے وہی سب کچھ اس کے اندر جمع ہے نیکیاں کی ہوئی ہیں تو بھی اسی میں برائیاں کی ہوئی ہیں تو بھی اسی میں یہ وہ نامہ تیار کیا جائے وہ فرشتے یہ ہوگا پھر بندے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی حاجت و ضرورت نہیں ہے یہ سب چیزوں کی لیکن بندے کے اندر ایک حجت کا مزاج ہوتا ہے وہ دلیل قائم کر کے اس کو سمجھانا پڑتا ہے ایویڈنس اس کے سامنے رکھنا پڑتا ہے ورنہ بندے کی طبیعت تو کیا ہے کب کا ہے کون کرے کب کرے یہاں پر بھی کرتا ہے بندہ وہ جی اپنے بڑوں کے سامنے جب بات آتی ہے باتیں تو نے یہ کیا ہے تو میں تو کریں نہیں ہوتا جی پھر اس کو بتانا پڑ رہا تو کیا ہے بس نہیں ویسا نہیں پھر ویسا ایسا میں ویسا نہیں کرا اتنا نہیں اتنا نہیں بول کے وہ مباحث بندے کی طبیعت یہ ہے تو اللہ تبارک کو تعالیٰ اس کی طبیعت کے حساب سے اللہ نے یہ نظام بھی بنا دیا اب یہ ہوگا کل قیامت کے دن اللہ تبارک پھر بندے کا نامہ تفصیلات کلام پاک کے مختلف صورتوں میں مختلف پاروں مختلف رکوعات میں اس کے حوالے سے بھی تفصیلات اللہ تعالیٰ مقامات پر بیان کی گئی تو کل قیامت کا دن ہوگا بندے کا اعمال نامہ اس کے ہاتھوں تھما دیا جائے جی ہاتھوں تھما دیا جائے گا اور اس سے ہی کہا جائے گا کہ پڑھ کتاب اپنی کتاب کو دیکھا دنیا میں کوئی کتاب لکھا ہم نے رائٹر ہے آتھر ہے ہر بندے کے ساتھ معاملہ ہوگا کوئی بندہ اس نے اپنی کوئی کتاب نہیں لکھی کسی عنوان پر کسی موضوع پر کسی ٹاپک پر کوئی لکھ نہیں چھوڑا دنیا میں جو وہ ٹاپک والی کتاب اس کے ہاتھ میں دی جائے گی پڑھ لے اپنی کتاب پڑھ کے کہا جائے گا نہیں اس کا اپنا کیا ہوا جو کچھ اس کے اپنے اعمال جو جمع ہے وہ ایک کتاب کی شکل میں جو ہے اس کے تھما دیا جائے گا اور کہا جائے گا کتاب کفا بھی کا حسیبہ آج حساب کتاب کے لیے آج تو ہی اپنے آپ کے لیے کافی ہے کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا حساب لینے کے لیے سب پوری کتاب تیار ہے اپنے ہاتھ سے اپنے ہاتھ میں تھما دی گئی اب حساب کتاب ہو تو وہ خود اپنی ذات کے لیے کافی ہو جائے گا کوئی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے حساب کتاب میں یہ احمان اسی کتاب سے آیا فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا دوسرے مقام پر ہے بس وہ جس کے سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ اس کے نام اعمال دے دیا جائے گا عطا کر دیا جائے گا تھما دیا جائے گا فصل و حصہ بھائی سیرا تو قریب اس کا حساب آسان لیا جائے گا جی فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِالشِّمَالِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا اور جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں تھما دیا جائے گا کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ تو ہلاکت کو پکارے گا ہائے میری ہلاکت ہائے میری موت میں مر گیا میں مر گیا یہ تفصیلات سے اور مزید تفصیلات مختلف اب دو کچھ آیت عامی تو میں آپ کے سامنے عرض کر دیا اس میں یہ بھی تفصیلات آئی ہیں کہ دراصل جو جو اعمال نامہ نیکیوں سے بھرا پڑا ہو اعمال نامے میں نیکیاں ہوگی جی نیکیوں کی کثرت ہوگی نیکیوں کی زیادتی ہوگی برائیاں نہیں ہوگی بالکلی طور پر برائیاں کم ہوگی نیکیوں کے مقابلے میں معمولی سی ہوگی تو پھر وہ اعمال نامہ اس بند خوش نصیب بندے کے جس کا نام ہے اعمال ہوگا اس کا جس کا اعمال نامہ ہوگا نیکیوں والا جو نیک بندہ ہوگا اس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں تھما دیا جائے اور جو برا ہوگا گناہ گار ہوگا فاسق و فاجر ہوگا اللہ اس کے رسول کا نام ہوگا اس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں تھما دیا جائے اور وہ اہمیت بھی بتائی گئی احادیث شریفہ میں کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے جھٹکے دے کر بڑی ذلت و رسوائی کے ساتھ ہاتھ اس کا موڑ کر پیچھے کر کر ایسا ہاتھ پکڑ کے موڑ ڈالتے دیکھیے موڑ دیں تو پیچھے آتا ہاتھ ایسا ہاتھ پکڑ کر موڑ کر ہاتھ پیچھے آ جائے گا اور اس کے بائیں ہاتھ میں اس کا نام امان تھما دیا جائے گا بڑی زدت اور رسوائی کے ساتھ فرشتے بھائی جس کی قدر کرنا ہے جس کی عزت کرنا ہے اس کی آغر کرتے جو اللہ کو راضی کر دیا جو اللہ کو راضی کر کر وہاں پہنچتا فرشتے اس کی اوگت کرتے ہیں اس کا احترام کرتے ہیں اس کا استعمال کرتے ہیں اس کے لیے بچ بچ جاتے ہیں فرشتے اللہ کے نوری مخلوق اللہ کو راضی کر کر آنے والا بندہ اس کی قدر کا معاملہ یہ ہوتا ہے اور جو اللہ کو ناراض کیا تو پھر اس کے ساتھ یہ معاملہ اس سے ذلیل کیا جائے گا اسے دھلکارا جائے گا فرشتے دلکاریں گے ذلیل کریں گے رسوا کریں گے یہ معاملہ یہ تو میں عرض کر رہا تھا بات کہاں سے چلی السلام علیکم سے چل پڑی تھی تجھ پہ سلام نہیں تم پر سلام ہو کہتے ہیں السلام علیکم جمع کا سیلا استعمال کرتے ہیں ہے تو ایک بندہ لیکن سلام کرتے تو نیت یہ کی جاتی ہے کہ سلام ہو تم پر یعنی تمہارے ساتھ جو فرشتے بھی اللہ نے مقرر کروائے ان کی بھی نیت کر لی جاتی ہے کہ تم پر سب یہ تینوں ملا کر جمع ہو جاتے ہیں ایک شخص بھی رہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں اللہ تم پر سلامت کی نازل فرمائے اللہ تمہیں سلامت رکھیں اپنی رحمتیں اور برکتیں تمہیں عطا فرمائے وہ ہم مجھ کو سلام کیا آپ نے تو السلام علیکم آپ نے کہا یعنی مجھ پر میرے ساتھ جو فرشتے لگے ہیں نیکی لکھنے والے بدی لکھنے والے یہ فرشتوں کی بھی گویا اہمیت کر دی جاتی ہے پھر واپس جواب دینے والا بھی وعلیکم السلام کہتا ہے وعلیکت سلام نہیں کہتے تجھ ہاں تجھ پہ بھی سلامتی ہے جواب یہ نہیں تم پر تم پر بھی سلامتی ہو جمع ہے تو وہاں پر بھی یہی نیت کے ساتھ میں جو فرشتے لگے ہیں نیکی لکھنے والا فرشتہ بدی لکھنے والا فرشتہ ان پر بھی سلام یہ ہوتا ہے تو کا آپ پر اب یہ تو ہے جیسے ہم اپنی اردو زبان عربی میں تو ہم اردو زبان میں ایک بچہ رہا تو ارے ترے پہ آئے تو تجھ پہ بولتے ہیں ایک تھوڑا سا لیول اخلاق کا تھوڑا سا اونچا ہوا تم پر بولتے ہیں جی اس کے بعد اور تھوڑا اونچا ہوا اخلاق کا معیار آپ پر بولتے ہیں اردو زبان میں اتنی اتنے الفاظ بدل جاتے ہیں بچہ ہے آ بول کے بولتے ہیں ایک ہم عمر ہے تو آؤ بولتے ہیں بڑے ہیں تو آئیے بولتے ہیں اور عزت والے ہیں تو تشریف لائیے بولتے ہیں یہ سب الفاظ ہیں لیکن عربی زبان یہ تجھ پر تم پر آپ پر یہ سب ہے سب کے لیے کا آئے گا علیہ کا بس یہ ہے تو لیکن ہم اردو میں جب ترجمہ کریں گے تو ہم یہ علیہ کا یعنی علیہ کا لعنتی تجھ پہ میری لانت ہو کر کے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا ہے بھائی نہ علیہ کا لانتی لائے نکل جا ذلیل رسوا ہو جاتا تجھ پر پھٹکار ہے تجھ پر میری لانت ہے قیامت تک اب شیطان سامنے ترجمہ اردو میں کر رہے ہیں پر علی کا ان کر ہے علی کا ہے تو آپ پر میری لانت ہے تھوڑی بولیں گے شیطان ہے ترجمہ کرتے وقت تجھ پہ میری لانت ہے بولیں گے وہی کا ہے تو اس میں ہم والسلام علیہ کا یا رسول اللہ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی ادب احترام تعظیم انتہا درجے کی تعظیم کا اظہار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں جب بھی اس حضور کی بارگاہ مقدسہ کے حوالے سے حضور کی ذات مبارکہ کے حوالے سے جب بھی تذکرہ ہو عظمتوں کے ساتھ محبتوں کے ساتھ عقیدتوں کے ساتھ یہی ایمان کا شعار اور ایمان کی علامت اور ایمان والے کے لیے لازم و ضروری ہے برابر بے ادبی اس بارگاہ عظیم بارگاہ مصطفیٰ کی انسان کو کافر بنا دیتی تم علیہ آپ پر اے اللہ کے رسول آپ پر صلاح و سلام ہو یہ ہے تو جب پڑھیں آپ تو یہی عقیدت کے ساتھ جی اس یقین کے ساتھ کہ آپ سلام پڑھ رہے ہیں اور آپ کا کریم صلی اللہ تعالی وسلم خود سن رہے ہیں جی، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نظام آپ جس عظیم رسول کے آپ امتی ہیں جس رسول نے آپ کو اس کبریائی والے اس بڑائی و بزرگی والے پروردگار سے آپ کو وابستہ کیا ہے بندوں کو رب سے وابستہ کر دیا بندوں کو رب کی معلومت اور پہچان کروا دیا بندے کو رب سے ملاقات کروا دیا کہ نماز ہم پڑھتے ہیں کیا ہے کہ ملاقات اور عبادتوں کے ذریعے سے بندہ رب تبارک و تعالیٰ کا وہ قرب پاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادتوں کا اہتمام کرتا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بندے کے رشتے کو اس کے رب کے ساتھ مربوط فرمایا متعلق فرمایا جوڑ دیا نماز کے لیے بھی آتے ہیں آپ نماز کے لیے آتے ہیں آپ تقبیر تحریمہ کے ساتھ آپ رکعت باندھ کر نماز میں شامل ہوتے ہیں سب کچھ دنیا کو چھوڑ چھاڑ کر جی جو جائز چیزیں بھی تھیں حلال اور طیب اور پاکیزہ چیزیں بھی سب کچھ چھوڑ دیا آپ نے تقبیر تحریمہ یعنی حرام کر دینے والی تقبیر ہے یعنی یعنی وہ تقبیر جس سے جائز اور حلال چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں نماز سے پہلے آپ کے لیے گفت و شنید جائز تھی السلام علیکم وعلیکم السلام جائز تھا آپ کے لیے جی کھانا پینا جائز تھا آپ کے لیے جی ادھر ادھر بھومنا پلٹنا جائز تھا آپ کے لیے لیکن یہ تقویر تحریمہ کے ذریعے سے آپ نماز میں آ گئے بازو والا السلام علیکم ہی بولے تو آپ دیکھتے نا پلٹتے نا اس کو وعلیکم السلام بولتے پلٹتے بھی نہیں سنی انسنی جو بولتے نا سن کان تو کھلے سن لیا لیکن انسنی کر دیتے ہیں آپ گویا آپ نے سنا ہی نہیں کیونکہ آپ سے تعلق ہی نہیں ہے اس کا آپ کا تعلق قائم گیا آپ کے رب سے آپ کے خالق سے آپ کے مالک سے اور آپ اپنے پروردگار سے کلام کرنے میں لگ گئے سبحانک اللہم و و بحمدکا تبارک و تعالی جدکا و لا الہ غیرکا کیا کلام ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کے کریم رسول اعظم کے احسانات کے قربان جائیے کہ زمین اس خاکی اس خاک کے پتلے اور اس گندگی کے مجسمے کو اس پاک و پاکیزہ سبحان پروردگار سے ہم کلام دیا ہم کلام ہو رہا ہے بندہ یہ کیا کس سے کلام کر رہا ہے بندہ یہ کنورزیشن ہے اس کو آپ سمجھیں تو ایمان میں تازگی پیدا ہو جائے اور یہ سمجھ کر آپ ہمیشہ پڑھتے رہیں گے تو ایمان میں ہمیشہ تازگی پیدا ہو جائے آپ یہ کنورزیشن کس سے کر رہے ہیں کسی دوست دنیا کے چلنے پھرنے والے کسی انسان سے نہیں دنیا کے کسی چھوٹے موٹے عہدے دار سے نہیں رب العالمین سے آپ کٹوٹ کر رہے ہیں رب العالمین سے آپ ہم کلام ہیں تکبیر تحریمہ کے ساتھ آپ نماز میں ادب و احترام کے ساتھ آپ گفتگو کرتے وقت میں جی کوئی بچہ ایک عام آدمی بھی گفتگو کرتا کسی بڑے آدمی سے بڑی اس سے ایون اب یوں ایک مثال کے طور پر بیٹا ہی ہے باپ سے گفتگو کر رہا ہے باپ کے سامنے آ کے ٹھہر کے یوں سینہ کھان کے بول رہا ہوں یوں کچھ بھی اچھی بات نہیں بول رہا ہوں گا لیکن یوں کر کے بول رہا ہوں کوئی بھی دنیا کیا بولیں میرے بیہودہ کتنا بے ادب بدتمیز ہے باپ کے سامنے سینہ کھلا کے ٹھہرا ہوا ہے باپ کے سامنے تن کے ٹھہرا ہوا ہے تن کے ٹھہرا ہر کوئی مذمت کرے گا اس باپ کے سامنے تن کے گفتگو کر رہا ہے سیڑا اٹھا کے تن کے بات کر رہا ہے گردن اکڑا کے بات کر رہا ہے بڑا ناخلف ہے ایک باپ کے سامنے ٹھہرنا کسی بڑے عہدے دار کے سامنے بھی بات کریں گے تو یوں کر کے بات کرے جی، ہوتا تو کیا ایسا ٹھہرنا اس طرح کا خدا کے سامنے کیا جائز ہوتا ہے کے ساتھ میں آجزی کا اظہار نماز عبادت کے معنی خود آجزی کا فروت نہیں کہتے ہیں اپنی ذلت و خوری کا اظہار کرنا عبادت کا معنی اور مطلب ہی ہے آجزی کے ساتھ میں رب کے حضور ٹھہر کر آپ کنورزیشن اسٹارٹ کرنا سبحان کر اللہ سے شاید کلام ہم کلام سبحان سبحان کا اللہ ملا کر ایسا پڑھ سبحانک اللہم اے پروردگار اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے یہ کنورٹیشن اس کا معنی مفہوم ذہن میں رکھیے جب بھی پڑھتے ہیں تو آپ مزہ لیجیے اس کا ارے کس سے آپ کی حیثیت کیوں کون آپ سے گفتگو کرتا یہی مقام و ایریا کا آپ میں سے ہی رہتا ہے ایریا کا اگر کارپوریٹر بن گیا تو پھر آپ اس سے گفتگو کرنا مشکل ہو جاتی ہے جی بڑا کوئی عہدیدار بن گیا تو آپ اس سے کباب نہیں کر سکتے آپ کا خون تو اٹھتا ہی جی کوئی بڑا اور ایم ایل اے بن گیا تو ممکن ہی رسائی نہیں آپ کی کوئی منسٹر بن گیا کوئی بڑا عہدیدار بن گیا تو وہ رسائی ممکن نہیں رہتی ہے آپ کی آپ گفتگو کرنا چاہتے ہو تو لاکھ روزانہ چکرا کاٹ لیں آپ بھائی دو بات کرا دو میری وہ دو بات میں دو سال نکل جاتے دو بات نہیں ہو پاتی پروردگار سے آپ جب چاہیں ہم کلام ہو سکتے ہیں آپ کا رب و اقرب الی من حب نحن اقرب الی من حب الوحی اللہ بہو اقرب منکم وہ پاک پروردگار تمہاری اپنی جانوں سے زیادہ قریب تر ہے فرمایا کہ ہم تمہاری اپنی رگے جان سے بھی زیادہ قریب تر تم ہی غفلت میں پڑے ہو جب چاہو تم اپنے رب سے کلام کر سکتے کلام کا سلیقہ آداب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے سکھایا با با بات جی اپنا جسم پاک لباس پاک جگہ پاک پھر ادھر ادھر تک اللہ تعالیٰ کو کوئی نما وجہ مطمبا تم جس طرف اپنا چہرہ کرو اللہ کی ذات کو پاؤ اللہ کی ذات کو پاؤ گے اس کی قدرت رب تبارک و تعالیٰ کی ہر طرف وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس طرف گویا اللہ کا چہرہ ہے کہہ کر بتایا گیا رب رب تبارک و تعالیٰ لیکن قبلے کا تعین کر دیا گیا کہ ایک یونیفارمٹی آ جائے ایک یکسانیت آ جائے سب کی ادا عبادت نماز کی ادائیگی کے قبلے کی طرف توجہ کی ایسا نہیں کہ قبلے کی طرف توجہ کرو تو ہی اللہ ملتا ہے اللہ سے مخاطب ہونا ہو تو قبلے کی طرف پلٹ کر آئے اللہ بولے تو ہی اللہ سے مخاطبت ہوتی کے نہیں ایسا نہیں ہے آپ جس سمت رخ کر کر پروردگار کو مخاطب کرنا چاہتے ہو تو مخاطب کر سکتے ہو لیکن نماز کے یہ شرائط نماز کی ادائیگی کے لیے بتایا گیا کہ قبلے کی طرف رخ آپ کریں ایک یونیفارمیٹی کے لیے ایک توجہ کے لیے یہ سب چیزیں کر لینے کے بعد نماز ادا کر رہے ہیں یہ کنورٹیشن آئے سب چیزیں لا کر اب اللہ سے کلام کر لا کر ٹھہرا دیا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب پھر فرمایا کہ جب چل اپنے بندے سے گفتگو کر کلام کر بندہ گفتگو کرنے لگا سبحانک اللہم و بحمدک اے اللہ تیری ذات پاک ہے تیری تعریف بیان کرتا ہوا میں تیری پاکی بیان کرتا فتو کا تیرا نام بابرکت ہے تیرا نام برکتوں والا ہے تیرے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں تیرے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے بندہ اللہ سے کلام کر رہا یہ کنورزیشن ہے بندے کا سے کبھی ہم زمانے سے ہم سبحانک اللہ ہم پڑھ رہے ہیں جی لیکن کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ آپ یہ کنورزیشن کس سے کر رہے ہیں یہ کلام آپ کا کس سے ہو رہا ہے اپنے پاک پروردگار سے کنورزیشن اور کلام کر رہے ہیں اے پروردگار تیری ذات پاک ہے میں تیری تعریف بیان کرتا ہوا تیری پاکی بیان کرتا ہوں اللہ اکبر یہ رب تبارک و تعالیٰ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رب سے یہ ملاد ملا دیا تو وہ پاک پروردگار بھی اس حبیب پاک نبی مکرم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امتیوں کو یوں جوڑ دیا کہ نماز کی ادائیگی کا معاملہ ہے نماز ادا کر رہا ہے پورے نماز کے ارکان سب کچھ ادا کر لینے کے بعد جب اتحیات کے لیے بندہ بیٹھتا ہے اتحیات کے لیے تشور میں بیٹھتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ نے امتی پر امتی کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جوڑنے کے لیے امتی کے رشتے کو نبی سے مربوط کرنے متعلق کرنے جوڑنے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے پھر قاعدے میں دو زانوں اس کو بٹھا کر فرمایا کہ چل اب میرے نبی پر سلام پڑھ لے السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ نماز کے اندر دو زانوں ادب سے بٹھا کر رب تبارک و تعالیٰ اپنے نبی پر سلام پڑھوا رہا السلام علیکہ سلام ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور اس کی رحمتیں اور اس کی برکتیں آپ پر یہ یہ سلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سلام کو نماز کے اندر رکھ دیا اور تحیات یہ یہاں پر میں وہ عرض کر رہا تھا کہ جب یہ سلام پڑھتے ہیں جب یہ سلام پڑھا جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سلام بھیجا جاتا ہے اس وقت یہ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمایا کہ امتی اس وقت جب سلام اپنے نبی پر پڑھ رہا ہے تو اپنے دل میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گویا صورت مبارکہ کو حاضر کر گویا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا تصور جمع کر کہ حضور کو آپ سلام سنا رہے ہیں اللہ اکبر یہ سلام اللہ تبارک و تعالیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں آپ کی عقیدتوں کا اظہار لیکن رب تبارک و تعالیٰ محبوب کریم سے جو عقیدتوں کا اظہار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے جو خوش ہوتا ہے اس کا اظہار اس بات سے ہوتا ہے کہ حدیث صحیح ہے سخا سدہ کی حدیث کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا من صلی اللہ علیہ اللہ عشرہ جو کوئی بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک درود کے بدلے میں اس درود بھیجنے والے بندے پر اپنی دس رحمتوں کو ناطل فرمانا اللہ خوش اور مزید فرمایا اس کے دس گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اس کے نام اعمال میں دس نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں ایک درود کے بدلے میں اور اس کے دس درجات کو بلند کر دیا جاتا دیگر کتب احادیث کے روایات میں ستر کی بھی روایت اللہ تعالیٰ ستر مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے جب بندہ ایک مرتبہ نبی پاک پر درود بھیجتا ہے یہ بھی روایت نہیں تھی حضرت گرام اب روزے کے دوران رمضان مبارک کا مہینہ مولا تبارک و تعالیٰ نے اس متبرک مہینے کا جو تعارف قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے مہینے تو گویا اس کا تعارف جو دیا ہے مولا تعالیٰ نے خود دیا ہے شہر رمضان اور سارے قرآن میں جو کسی ایک مہینے کا جو ذکر آیا قرآن کریم میں وہ رمضان کے مہینے کا ذکر کسی مہینے کا ذکر نام کا ذکر نہیں آیا سوائے رمضان کے جس طرح سے ایک پرانی معلومات کے حوالے سے ایک صحابہ کرام میں ایک صحابی کے نام کا ذکر آیا ایک ہی صحابی کے نام کا وہ ہے حضرت زید جی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ یہ ایک صحابی کا نام کا ذکر ہے تو صحابہ کا تذکرہ تو ہے محمد الرسول یہ لدینہ معاہو ہے صحابائی اور اللہ تعالیٰ جہاں بھی یا الذین آمنو فرماتا تو وہاں جماعت صحابائی ہو کہ اے ایمان والا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تو خطاب اور ایڈریس صحابہ اکرام سے اب پھر ان کی تبعیت میں ہم ایمان لائے ہیں تو ہم بھی مخاطب ہو گئے لیکن ان کی تربیت میں ہم مخاطب لیکن براہ راست اللہ تعالیٰ جب بھی یاری الدین آمنو فرماتا تو سامنے ایمان والوں کی جماعت جو تھی وہ جماعت صحابہ صحابہ اکرام کے تذکرے خلفاء راشدین کے تذکرے زمائر زمین جو ہوتی ہے جی پروناؤن جو کہتے ہیں زمین ان کے تعلق سے وہ تذکرے ان کے تذکرے یوں بیان لیکن نام کا تذکرہ جو آیا ہے وہ حضرت زید کا بہرکیف ایک ضمنت بات آگے جو ہے قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کا جو تعارف دیا نزول قرآن کے ساتھ کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں قرآن جیسی عظمت والی کتاب نازل کی گئی رمضان مبارک کے روزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرق فرمایا فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ اور تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پالے اس پر لازم و ضروری ہے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایکسکیوز دیے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور ایکسکیوز نہیں اللہ تعالیٰ نے جو ایکسکیوزز دیے ہیں وہ دو ہیں بھائی کن تم ادا سفر تم میں اگر اور اگر تم میں کوئی بیمار پڑ جائے یا تم میں کوئی سفر پر ہو یہ دو ایکسکیوز ہیں تو من ایام اخر تو اتنی گنتی کے دن جتنے دن بیمار پڑ گئے رمضان کے دنوں میں بیماری کی وجہ سے روزے نہ رکھ سکے رمضان کے دنوں میں کچھ دن سفر پر چلے گئے سفر کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکے جو شرعی طور پر اللہ کی طرف سے دیے ہوئے ایکسکیوزز ہیں رخصتیں ہیں بندہ سفر پر نکلا میں سفر پر جا رہا ہوں جی تو سفر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا تو کوئی گناہ نہیں ہے اس کے اوپر ہاں جتنے دن سفر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا رمضان کے گزرنے کے بعد سفر کمپلیٹ ہو گیا واپس آ گیا اپنے مقام پر یہاں یا پندرہ دن کی نیت کر کر اس مقام پر چلا گیا تو پندرہ دن کی نیت سے آپ امریکہ لندن بھی چلے گئے پندرہ دن کی نیت کر لیے بھائی تو آپ مقیم ہو جاتے مسافر نہیں اب راستے میں آپ مسافر رہ سکتے راستے میں ہیں آپ کو مسافر وہاں پہنچ جائیں پندرہ دن کی نیت آپ کی ہے تو آپ مقیم ہو جاتے ہیں پہنچ گئے اب پھر مقیم ہے تو اقامت میں آ گئے واپس آ گئے یا وہاں پر پہنچ گئے تو پھر آپ روزے اسٹارٹ کر لینا رمضان ہے رمضان ہے روزے اسٹارٹ کر لینا رمضان کے گزرنے کے بعد عید الفطر کا ایک دن روزہ ممنوع ہے اس دن روز عید الفطر کے بعد میں پھر آپ جلد سے جلد اتنے روزوں کی آپ ادا کر رہے ہیں رمضان کے دنوں میں بیمار پڑ گئے بیماری اب اپنی طبیعت کی بیماری نہیں اس کا ڈسیشن آپ اپنی طبیعت سے نہیں لیں گے بیماری کیسی بیماری نہیں تھوڑا سا پیٹ میں درد دے تھا ہوئی ذرا شولڈر میں پین ہو رہا تھا صبح شہر کو ڈوں گا بولا تو درد ہو رہا تھا میں سو گیا روزہ چھوڑ گیا نہیں چلتا میں تھوڑا سا سر میں درد ہو رہا تھا روزہ نہیں رکھا میں یہ یہ اس کی ایسی بیماری کہ جو مسلمان ڈاکٹر شریعت کے احکام سے واقف روزے کی فرضیت کی اہمیت سے واقف ہے ویسا ڈاکٹر آپ کو تجویز کرے یہ بھی کوئی بالکل جاہل قسم کا جسے خود پتہ نہیں ہے روزے کی فرضیت کا اسلامی احکام کی فرضیت کی نوعیت کا جی اس اہمیت کا اسے خود اندازہ ہے شریعت سے شرعی احکام سے واقف ڈاکٹر مسلمان ڈاکٹر وہ بتائے کہ آپ روزہ نہ رکھیں یہ روزہ رکھنے سے آپ کو یہ بیماری میں آپ کی اس بیماری میں شدت پیدا ہو جائے گی آپ کی بیماری بڑھ جائے گی جی آپ کا یہ معاملہ ہوگا یہ بیماریوں کے بڑھنے کا اندازہ یا آپ کے اندر انتہا درجے کی کمزوری پیدا ہو جائے گی اس طرح کے معاملات کوئی مسلمان شریعت سے واقف ڈاکٹر کہتا ہے تو یہ ایکسکیوز ہے اب اپنی طریقے سے یوں فیصلہ لے رہے یہاں درد ہوا وہاں درد ہوا بھائی بھائی اللہ کی طرف سے ہے نا بیمار ہے تو روزہ نہیں رہ کے بعد میں رکھ لینا ہے کوئی کام کاج کے بہانے اپنے آفس میں جانا ضروری ہے جاب کو جانا ضروری ہے یہ ہے وہ ہے بھائی میں نہیں رکھ سکتا ایسا نہیں محنت ہم ہماری محنت اس وقت کے صحابہ کے کے محنتوں مقابلے میں نیل ہے صفر ہے صحابہ اکرام نے صرف عام معمول کے کام ہی نہیں بلکہ میدان جہاد میں بھی جاتے اسلام کے کی سربرندی کے لیے اسلام کی اشاعت اور مذہب اسلام دین اسلام کے تحفظ کے لیے دن دن بھر جہاد میں مصروف رہتے سفر بھی ہوتا حالانکہ ایکسکیوز تھا سفر پر ہے روزہ نہیں رکھ کر بعد میں قضا کر لی جاتی لیکن صحابہ اکرام کو کہنے کے باوجود بھی کہ یہ نہیں رہ کر بعد میں بھی رکھ سکتے لیکن صحابہ اکرام روزے چھوڑنے کے لیے آمد اور تیار نہیں وہ محنت کی اور مشقت ہے آج ہمیں تو اس کے مقابلے بہت ساری سہولتیں حاصل ہیں تو کام کاج کی زیادتی کا بہانہ بنا کر بھی روزے چھوڑے نہیں جا سکتے روزے رہنا روزے رکھنا حوصلہ بندے کے ارادے پر یہ ڈیپینڈ ہے بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توقل کرے ورنہ وہ پاک پروردگار بھوک اور پیاس کی شدت کا شدت اور بھوک اور پیاس کے احساس بندے کو دلانا کھا کر آپ ایک گھنٹہ نہیں ہوتا مچھلی تڑپے ہوتا پیاس سے تڑپ ہیں جی بریانی کھا لیے دعوت میں آپ اس کے بعد پھر آدھا پون گھنٹہ اگر آپ اگر مثال کے طور پر پانی نہیں پیے نہیں پیے کیا لوگ کانٹا ہو جاتا جی کانٹا ہو جاتا پھر تڑپتے پانی ہونا یہ ہونا وہ ہونا کیا معاملہ ہوتا ہے یہ ایمان ہی کی طاقت اور قوت روحانی طاقت اور قوت ہوتی ہے کہ بندے کے اندر وہ حوصلہ ہو جاتا پیدا ہو جاتا ہے کہ چودہ چودہ گھنٹے تک نہ پانی کا خیال آتا ہے وہ بس ایمان کا تھوڑی بہت گرمی محسوس ہوتی ہے یہ سب اپنی جگہ یہ ایمان اللہ کی ذات پر توکل کے بنا پر ایک گھنٹ گھنٹہ ڈیڑھ دو گھنٹے بندہ بغیر کھائے پیے نئے رہ سکنے والا بندہ چودہ چودہ گھنٹے کے روزے یوں دنیا میں ایسے بھی علاقے ہیں جہاں پر بیس بیس اکیس اکیس گھنٹے کے روزے روزے ہیں اور اللہ کے لال رہ رہے ہیں وہاں پر اللہ کے بندے رہ رہے ہیں وہاں پر اب رہ رہے پڑے تو کوئی لمبا روزہ ہے کر دیا نماز پڑھ گیا کے سو گیا ایسا بھی نہیں ہے وہ اپنے معمولات کرتے ہوئے ویل ڈسپلین قوم کے علاقے اپنے پورے کام کاج کرتے ہو سارے معمولات اپنے کرتے ڈیوٹیز انجام دیتے ہو رہتے یہ کا ایمان کی بات ہے ایمان کی بات ہے تو مولا تبارک و تعالیٰ نے ایکسکیوز دی ہیں بیماری کا معاملہ سفر پر نکلے ہوئے سفر پر انسان کو وقت کھانے پہ وقت کھانے کو کھانا نہیں صحیح نہیں ملتا وقت پہ نہیں ملتا جی کوئی آرام کا بھی معاملہ یا جو بھی ہوتی ہے انکنوینئنس کے لیے بندے کے لیے ہی رہتی ہے سہولیات نہیں رہتی ہے سفر پر جس کی بنا پر وہ اللہ تعالیٰ نے ایکسکیوز کر دیا کہ یہ سفر پر ہو تو بھی رخصت ہے تم کو کہ تم اتنے دنوں کے روزے نہ رکھ کر بعد میں اتنے دنوں کی قضا کر لیں ایسی صورت میں روزہ چھوڑ کر بندہ رمضان کے بعد کے دنوں میں روزے کی قضا کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی مواخذہ نہیں ورنہ یوں ہی رمضان مبارک کا روزہ بغیر کسی وجہ کے اگر نہیں رکھا بلندار ہے بعد میں قضا کر لینے کر لیا ٹھیک ہے وہ فرض تو ادا ہو جائے گا اس کا لیکن رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی جو برکتیں اس کو حاصل ہوتی تھی رمضان میں اگر روزہ رکھتا تو جو برکتیں رمضان کے روزے کی اس کو حاصل ہوتی تھی وہ اگر وہ ایک روزے کی برکتیں پانے کے لیے جو رمضان کا روزہ چھوٹا ہے زندگی تمام روزہ رکھتا رہے تب بھی وہ برکتیں اس کو حاصل نہیں ہو سکتی اللہ اکبر حدیث بات میں واضح الفاظ ہے اگر زمانہ بھر یعنی اس کی جتنی زندگی زندگی بھر وہ روزہ رکھتا رہے تب بھی وہ ایک روزے کی برابری نہیں کر سکتا جو رمضان کا روزہ چھوٹا روزہ نہیں رکھ کر شرعی عذر کے بغیر روزہ نہیں رکھ کر وہ بعد میں رکھ لیا قضا ہو گیا اس کے ذمے سے فرض ثابت ہو گیا جیسے نماز ہے وقت پر نہیں پڑھ سکا وقت نکل گیا بعد میں ادا کر لیا اس کے ذمے فرض نہیں رہا لیکن وقت پہ جو نماز نہیں پڑھا ہے وقت مقررہ پر نماز فرض وقت پہ جو نماز نہیں پڑھا ہے وہ اس کی وجہ سے وہ قابل مذمت ہے وہ اس نے گویا گناہ کا ارتکاب کیا وقت پہ ادا نہ کیا ادا کر دیا لیکن اس کے ذمے جو فرض تھا وہ فرض تو اتر گیا وہ جو فرض تھا وہ فرض اتر گیا رمضان کا روزہ بھی بعد میں رکھ دیا تو فرض تو اتر گیا لیکن وہ برکتیں جو رمضان کے روزے کی وجہ سے ملتی تھی مل سکتی تھی اس کو وہ برکتوں سے محروم رہ گیا اور وہ برکتیں پانے کے لیے افسوس میں زندگی تمام بھی روزے رکھ لے تب بھی وہ برکتیں نہیں وہ رمضان کے روزے کی اہمیت رب تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض فرمایا پاک پروردگار نے روزوں کو فرض فرمایا بعض جرت مند جاہل اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں بھی جرت مندانہ زبان درازیاں کر دیتے انہیں شور نہیں رہتا ایمان درست ہو جاتا ہے بارگاہ الوحیت کی بے ادبی کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی شان و عظمت کے خلاف میں کلمات زبان سے نکلتے ہیں تو بندہ ایمان سے رخصت ہو جاتا ایمان اس سے رخصت ہو جاتا بے ایمان بن جاتا بارگاہ مصطفیٰ کا ادب سکا بارگاہ مصطفیٰ میں بے ادبی سردر ہو گئی ادناسی بے ادبی سردر ہو جاتا ایمان مست ہو جاتا ہے بندہ بے ایمان ہو جاتا بہت احتیاط کا معاملہ لیکن لوگ ہیں کہ نکلتے جی اپنی زبانیں دراز کر دیتے یہ کرتے ہیں اس نوعیت کی گفتگو بھی کہ اتنا بھوکا پیاسا رکھے اللہ کو کیا ملتا ہوگا اس ایسی کریم ایسی کریمات کہنے والے کتابوں میں لکھا ہے ایسی بکواسیں کرنے والے کرتے ارے ناداروں تم تمہیں تمہاری اپنی جان اتنی زیادہ عزیز نہیں ہے تمہیں تمہاری اپنی ذات سے اتنا پیار نہیں ہے جتنا کہ تمہارا رب تمہیں پیار رکھتا تمہارا رب جتنا تمہیں عزیز رکھتا ہے تم اپنی جان کو اتنا عزیز نہیں رکھتے وہ بات بگڑ دیگار اس نے تمہیں پیدا کیا ہے تم تم خود سے تھوڑی پیدا ہو ارے اس نے پیدا کیا ہے وہ پرورش کرنے والا ہے تمہارا وہ خالق بھی ہے رب بھی ہے لمحہ لمحہ تمہاری نگہداشت بھی فرماتا تمہاری ضرورت کے سامان تمہارے لیے وہ مہیا فرماتا تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا آسمان کو تمہارے لیے سائبان بنا دیا تمہارے لیے آسمانوں سے بادلوں کو ہانک کر لاتا ہے بادلوں سے بارش کا دل ہے ایک نظام بنایا ہے تمہارے لیے تمہاری ضرورتوں کا اتنا خیال فرمانے والا وہ تمہارا تو بھلا ہی چاہتا ہے اس نے تم پر روزے فرض سننا ہے تو یقین جانی تبارک و تعالیٰ جو قانون ہے بندوں کے لیے اس قانون کے ہر ہر حصے میں بندے کے لیے رحمت رحمت رحمت کا سامنا رحمت کے علاوہ کچھ نہیں یہ روزہ بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے تمہاری ظاہر بین نگاہیں اس نعمت کی اہمیت کو جان نہیں سکتی وہ اہمیت ہے لیکن ہم اس وقت تفصیلات میں بھائی اس کے کیا کیا فائدے ہیں ٹھیک ہے شریعت کا یہ حکم ہے نا اس میں فائدے تو ہے یقیناً اللہ نے یہ حکم دیا ہے تو اس میں کیا کیا فائدے ہیں وہ حکم اچھا وہ حکم میں کیا کیا فائدے ہیں آپ یہ سب تانگ جھانک کرے بغیر اس یقین کے ساتھ کہ میرے مولا کا حکم ہے نبی رحمت کا فرمان ہے تو میرے لیے اس کے اندر رحمت ہی رحمت ہے یہ یقین اپنے اندر پیدا کر لیں اور اللہ اس کے حبیب کے ہر حکم پر ہر فرمان پر عمل کرنے کے لیے آپ آمادہ اور تیار ہیں یہی روزوں کے اندر جو روزوں کے اندر بندوں کے لیے جو رحمت کا سامان ہم تو سوچ رہے ہیں کہ بھائی دل غریب پیدا ہو جا ہے اتنا کمزور ہو جا رہا ہوں جی ظاہری پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن حقیقت حقیقت کچھ اور ہے آج چودہ سو سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد آج کے دور کے محققین ریسرچ کرنے والے ڈاکٹرز اس کے نتائج پر آج پہنچ رہے ہیں کہ روزے کے اندر کتنی حکمتیں رکھی گئی ہیں روزے کے اندر کتنے اور کیسے کیسے فائدے تعالیٰ نے بہت سارے ڈاکٹرز تفصیلات آتی ہیں غیر مسلم ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ ان کے اپنے پیشنٹس کو بیماروں کو ان کے پاس علاج کے لیے آنے والوں کئی دوائیں دے کر ان کی بیماریوں کے علاج کی کوششیں کرنے کے باوجود بیماریوں سے چھٹکارا نہیں مل پا رہا تو انہوں نے آزمانے کے لیے مختلف دوائیں ڈاکٹر آزماتا ہے اس سے کم نہیں ہوا تو حالانکہ وہی بولتے آپ جا کے نہیں ڈاکٹر صاحب کم نہیں ہو رہا ویسی بولے تو پھر وہ ہٹا دے کے دوسری ڈیٹ ڈال دے کے دوسری میڈیسنس لکھتا ہوں آزما بول دیا دیکھے دیکھ لیا ٹھیک نہیں ہوئی دوسری دیکھا پھر ایک دو دن کیا ڈاکٹر صاحب وہ بھی کھا لیا جی کم نہیں ہوا پھر دوسرا لکھتا ٹھیک اس کے بعد پھر ایک معائنہ لکھتا پھر معائنہ آنے کے بعد پھر پھر دوا لکھتا یہ سب آزما رہا یوں آزما آتے بتایا کہ میں کئی دوائیں دے کر آزمایا جب دواؤں سے علاج نہیں ہوا تو میں نے آزمانے کے لیے میں نے روزہ رکھوا دیا پیشنٹ اب ڈاکٹر بولے تو پہلے بھائی یہ چیز کیا ڈاکٹر صاحب کچھ پرہیز بھی ہے کیا ہو میاں یہ نہیں کھانا یہ نہیں کھانا یہ نہیں کھانا بولتے میں الرٹ ہو جاتا ہوں نہیں پرہیز ہے کون بول ڈاکٹر صاحب بولے ڈاکٹر صاحب پرہیز ہے بولے نا کھائے تو بیماری بڑھ جاتی بیماری کا اتنا ڈر ہے اللہ صاحب کو فرماتا ہے کہ یہ نقو کرو یہ نقو کرو یہ نقو کرو یہ یعنی پرہیز ہے نبی رحمت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مت کرو یہ مت کرو یہ مت کرو تو یہ پرہیز بھائی ڈاکٹر صاحب پرہیز لکھے کہ کھائے تو بیماری بڑھ جاتی اللہ پاک فرمایا کہ مت کرو کرے تو جہنم کا عذاب آقا کریم نے فرمایا کہ مت کرو میرے امتیوں کرے تو جہنم کا عذاب انتظار کر رہا اس پہ یقین نہیں ہے ڈاکٹر لکھ دیا پرہیز الیا ملیہ پوچھیا کوئی بھی ڈاکٹر نے لکھ دیا تو اتنا یقین قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا رک جاؤ منع کر دیا گیا ہے فن بس آگاہ ہو جاؤ دور رہو نہیں یقین نہیں ہے ہمارے اندر یہ کیفیت ہوگی ہمارے بات رب تبار کو یہ حکمت ہمیں یہ فوائد ڈاکٹر نے روزہ رکھوایا بتایا کہ ایک روزہ رکھا گیا تو بہت زیادہ تبدیلی محسوس وہ روزہ رکھا ہے یہاں تک کہ ایسے ایسی بیماریوں میں مبتلا پیشنٹس جن کا کوئی علاج نہیں موت گویا ان کا انتظار کری ایسے پیشنٹس کو ایک مہینے کے روزے تجویز کر دیا ہم نے ایک مہینے مسلسل روزے رکھایا کیسا روزہ کوئی اسلامی نظام والا روزہ کہ مکمل بارہ تیرہ گھنٹے کا جو بھی ہے کمپلیٹلی میلے کو خالی رکھنے کا صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کا جو نظام ہمارے پاس اسلامی جو نورانی نظام ہے اس نظام کے مطابق روزہ رکھایا کہ ایک مہینے کے روزے رکھا دیا ہم نے اس پیشنٹ کو جی، جو لا علاج بیماری میں مبتلا تھا وہ پیشنٹ تندرست ہو گیا صحت مند ہو گیا اللہ اکبر یہ ہے کتابوں میں لکھا ہے یہ واقعات کو باضابطہ طور پر باضابطہ تجربات ہے آج یہ کہہ رہے ہیں کہ روزہ رکھنے سے صحت حاصل ہوتی ہے تندرستی حاصل ہوتی ہے یہ ڈاکٹرز یہ آج بتا رہے ہیں وہ تحقیق کرنے کے بعد اور ہمارے آقا سیدنا محمد اللہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آج سے لگ بھگ پندرہ سو سال پہلے بتا دیا تھا روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے روزہ رکھنے سے صحت حاصل ہوتی ہے حضور نے پندرہ سو سال پہلے جبکہ کوئی سائنسی ظاہری جو سائنسی علوم جو دنیا میں سائنس کے نام پر جو موجود ہیں ان کا کوئی وجود نہ تھا جب تک کہ سارے جب جبکہ حقیقت میں سارے سائنسی علوم کا سر چشمہ قرآن مقدس ہے اور صاحب قرآن صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ وہیں سے سائنسی علوم میں بلکہ دنیا میں پائے جانے والے سارے علوم ہوئے ہیں یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو فرما فرمایا قرآن کریم اللہ رب العالمین کا کلام یہ حکمتیں ہر حکم میں رب تبارک و تعالیٰ کے ہر فرض میں ہر واجب میں جو بھی رب تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے لیے اپنے بندوں کے لیے نظام عطا فرمایا ہے وہ نظام رحمت ہے اس میں رحمت اور رحمت اور رحمت ہی ہے بندے اس کو سراختوں پر رکھ کر سر تسلیم خم کر کر اللہ اس کے حبیب کے احکام پر عمل پیرا ہو جائے اور فائدے ہی فائدے حاصل ہوتے ہیں دنیا کے فائدے بھی یوں حاصل ہو رہے ہیں اور آخرت کے فائدے بھی بھی فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں روزہ رکھنا صحت مند ہم ظاہری طور پر محسوس کر رہے ہیں کہ بھائی وزن میرا اتنے اتنے کلو کم ہو گیا نہیں وزن بڑھنا صحت کی علامت تھوڑی صحت کوئی اور چیز جی بولتے اتنا ہی اتر گیا اتنا رمضان سے پہلے اتنا تھا اتنا اتر گیا اور وہ پندرہ دن کے اندر وہ کور بھی ہو جاتا اتنا تو پڑتے کے کھانے ابھی بھی رمضان میں پہلے کے جیسا نہیں رہا پہلے زیادہ ہی ہو رہا تھا اب یوں کیلکولیشن کر لی وہ بتاتے اس پر تحقیق کرنے ریسرچ کرنے والے ہر چیز پہ لگے ہوئے ان کا اپنا ریسرچ ہے رمضان سے پہلے اتنا نہیں کھاتا تھا جو رمضان میں کھا رہا اب سہر میں کھا رہا کہ دوپہر میں کھانا نہیں ہے وہ کہ ادھر ایک زیادہ کھینچ جا رہا پانی جو دن بھر پینا تھا وہ سہر میں چونے ٹوٹ پڑ رہا ہوں یہ اور ایک جگہ ہی میں اتار لے رہا ہوں اونٹ کے جیسا وہ ریزرو کا ایک کوٹا موجود ہے وہ ریزرو کر لینا نہ ہوتے یہ معاملہ اب یہ ٹائٹ ہو گیا یہ افطار کے وقت تو دیکھیے ماشاء اللہ اب ایسے فروٹ سال تمام میں اتنے فروٹ نہیں کھاتا جو رمضان میں کھا جاتا جی رمضان میں اب نظام بھی ایسا اب خالی دنوں میں ادھر فروٹ بھی ہے ادھر مرچی کھا رہا پھر پھر تربوز کھا رہا پھر بھجیا کھا رہا پھر وہ شربت بھی پی رہا یہ سب ملا کے خالی دنوں میں کر کے دیکھیے ڈاکٹر میں نے دوسرے دن بھی جانا پڑا رمضان شروع ہو گیا بارہ دن ہو گیا بتائیے آپ نے سے کتنے ڈاکٹر کے لے گئے کھانسی کچھ نزلہ یہ ہو کیا کیا کھائیے ماشاءاللہ آم بھی چل رہا تربوز بھی چل رہا سپوٹا بھی چل رہا کھجور چل رہا موس چل رہا جی جی سترا یہ کتنے چل رہے ہیں اناناس ہے یہ سبھی چل رہے اتنے میوے چل رہے ہیں لیکن سب الحمد للہ یہ روزوں کا نظام روزوں کی رحمت ہو رہا ایسا نظام میں دیکھا یہ رحمت ہے یہ ہے روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ تندرست ہو جاؤ گے نبی پاک کا واضح فرمان اسی طرح سے دیگر جتنے جتنے کا نماز کا معاملہ بھی وہ نماز میں ذرا کیا کیا فائدے وہ فرمائیے نا اب ذرا حج میں کیا کیا فائدے اب یہ فائدے دیکھ لیتے کیا واسطے فائدوں کے لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں کی نیت کرتا کیا واسطے اللہ کے یہی نیت رہنا ہے ہم بندے ہیں اس کے اس کا حکم ہے سر جھکائے اور ٹھہر گئے فائدے تو وہ مل جاتے خود بخود اگر نیت کر لیا فائدوں کی تو یہ فائدے تو مل جائیں گے لیکن رب کی رضا سے محروم ہو جائے گا کیونکہ نکل لبری مانوا آدمی کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے اب زبان سے میں اللہ کے واسطے میں نماز پڑھ رہا ہوں کہ زبان سے نیت کر رہا ہوں لیکن اب نیت اتنے فائدے پڑھ رہا ہے اتنے فائدے فائدے پوچھا وہ فائدہ کیا ہے سجدے کا فائدہ کیا ہے جی فائدے کا فائدہ کیا ہے رکو کا فائدہ کیا ہے فائدے پوچھ پوچھ کر اتنے فائدے دماغ میں بٹھا لیا کیوں ارے تو غیر غیرتنی کے جا کے جم میں اتنی فیس بھر کے دو دو گھنٹے جم میں خراب کر رہا ہوں میں بجائے اس کے پانچ وقت کی نماز مسجد میں آ کے ادا کر لیا تو جم میں ضرورت ہی نہیں ہے میرے کو بول کے آ کے وہی ذہن میں رکھ کے جن کے جتنے فائدے پورے فائدے میرے کو حاصل ہونا ان کے بٹھا لیا تھے اب زبان سے تھوڑا واسطے اللہ کے لیکن سجدے میں گئے تو میرے پورے یہ وینس اور یہ پورے رگوں کا یہ نظام خون کا نظام یہ ہو جاتا نماز میں رکعت کا ہاتھ باندھ کر ٹھہرا اس سے یہ فائدہ یہ سارے فائدے پور میرے دماغ میں سب کچھ اور یہ فائدوں کے لیے بھاگ لیتے آیا نماز کے اور زبان سے بول رہا واسطے اللہ کے تو یہ زبان سے جو اللہ ہو رہی یہ نیت نہیں ہے نیت کا تعلق دل سے ہوتا ہے دل میں جو آپ کے ہیں وہی نیت ہے حقیقت میں زبان سے کچھ بھی نکل جاؤ اسی لیے اب ظہر کی نماز کے لیے مثال کے طور پر آیا میں نماز ہے پیچھے اس امام کے میں ظہر کی نماز ہاں کی حالانکہ نیت دل میں کیا زہر پڑھنے کے لیے آپ آیا جی اب زبان سے نکل گیا میں نماز اثر اب پیچھے اس امام کے اثر کی نماز ادا کر رہا ہوں بول کے رکھا رہا ہوں زبان سے اثر کی نماز نکل گیا دل میں زہر کی نیت تھی آپ کی وہی نیت لے کے گھر سے بھی آئے وہی نیت لے کے ٹھہرے تو اب زبان سے جو نکلا اس کا اعتبار نہیں ہے اب ٹھہر گئے جو نیت دل کی تھی نا وہی اعتبار ہے اللہ کی بارگاہ میں زبان سے اثر نکل بھی گیا تو بھی زہر کی نماز ادا ہو گئی آپ کیوں دل میں نیت وہ تھی تو ہمارے دلوں میں بھی نیت اللہ کو راضی کرنے کی اللہ کو راضی کرنے کے رہے واسطے اللہ کے تو صرف واسطے اللہ کے روزہ واسطے اللہ کے خیر خیرات صدقات واسطے اللہ کے اللہ کے واسطے سچے تو فائدے مل جاتے ہیں اور یقین کر لینا کہ اسلام دین اسلام کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے اور رب العالمین کا بنایا ہوا ہے اپنے اپنے رسولوں کے اپنے پیغام پر اپنے نمائندوں کے ذریعے سے اپنے نائبین کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا رسولوں کو اللہ نے اپنا نائب بنایا ان کے ذریعے سے پیغمبروں کے ذریعے سے اللہ نے اپنے اس دین اپنے اس مذہب کو جو اللہ کا دین ہے ان دین عند اللہ اسلام اللہ نے بھیجا تب اس کا اب رب العالمین بندے کا بھلا بھلا بھلا وہ جس نے بندے کو پیدا کیا ہے اب بندے کا کس چیز میں بھلا ہے بندے کو کس چیز سے نقصان پہنچتا ہے جس طرح سے بلا تجویز و تفصیل کوئی موٹر بنانے والے نے موٹر بنایا جی اب وہ بتاتا ہے مثال کے طور پر بنا دی انجن لکھا رہتا ہے انجن فیول کیا ہے ڈیزل ہے یا پیٹرول ہے آپ بولیں گے میں اطلاع دے کے میں خریدا میں اپنی مرضی سے ڈلاؤں گا ڈیزل ڈلانا میں میں خریدا ہوں گاڑی میں مالک ہوں گاڑی کا میں ڈیزل ڈالا انہیں بولتا نہیں جناب گاڑی بنانے والا لکھا ہے اس کے اندر یہ پیٹرول کا انجن ہے اس میں پیٹرول ڈالا جائے گا اگر آپ ڈیزل ڈالیں گے تو انجن برباد ہو جائے گا گاڑی فیل ہو جائے گی آپ بولیں گے میں مالک ہوں میں نے پیسہ دیا انویسٹ کیا میں پیسہ خرچ کیا لگایا اور میں نے خرید کر رہا میں ہوں انہیں انہیں بیچ دیا بھائی اس کا کیا اختیار پاگل بولیں گے لوگ اگر انہیں پیٹرول کا انجن بنایا اگر اس میں ڈیزل آپ اپنی مرضی چلا کر ڈیزل ڈالیں گے انجن برباد ہو جائے گا ہوئے گا نہیں ہو جائے گا انجن برباد ہو جائے گا تو بنانے والے نے تجویز کر دیا اس کے اندر یہ پیٹرول ڈالا جائے گا انجن میں تو پیٹرول ڈالا ڈیزل کا انجن ہے تو ڈیزل ڈالنا پڑے گا یہی یہ چیز ہے بلا تجویز و تمفیل اسی طرح رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرمائی اس کے ایک ایک پرزے کا اس کی ایک ایک پرزے ایک ایک جوڑ بھائی کتنے سینکڑوں جوڑ انسان کے جسم میں پائے جاتے ہیں ہزاروں جوڑ کر کے کہہ کیا جس اس کے جوڑ ہیں چھوٹے چھوٹے جوڑ لاکھوں رگے ہیں رگے لاکھوں رگے ہیں انسان کے وہ باپ پروردگار خالق ہے پیدا کرنے والا ہر اس کے رگ ہر جوڑ ہر اس کے اس کے حرکات و سکنات سے اس کی گڑھ جوڑ سے واقف ہے اور اس کی حکمتوں اور مصلحتوں سے وہ بہتر واقف ہے بہتر جاننے والا اس نے تجویز جو کیا جو نظام عطا فرمایا بندے تیرے لیے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ فرض ہے یہ واجب ہے بس بندے کو وہ کرنا ہے وہ کرنا ہے وہ کرنا ہے بندے تیرے لیے یہ حرام ہے یہ ناجائز ہے بس بندے کے اوپر لازمی و ضروری ہے حرام مجھ کو نہیں کرنا ہے میرے خالق نے فرما دیا ہے یہ موٹر کے اندر حرام اگر ڈالوں گا انجن برباد ہو جائے گا انجن ناکارا ہو جائے گا یہ موٹر فیل ہو جائے گی حرام اور ناجائز جو چیز اللہ نے کر دی ہے اس سے ہم اپنے آپ کو بچائے رکھیں یہ یہ نظام ہم دنیا کے معاملات میں دیکھتے ہیں یہ دنیا کی چیزیں دیتے ہیں تو وہ کرتے ہیں جی وہ وہ کرتے ہیں اس کو فالو کرتے ہیں لیکن یہ جو نظام ہمارا جسم کا نظام ہے جو جس موٹر کو لے کے ہم گھومتے پھرتے ہیں ہم اپنے آپ کو میں میں کہتے ہیں اس میں کی فکر ہم نہیں کرتے میں کی فکر دوسری چیزوں میں کرتے ہوں لیکن اللہ اس کے رسول کے جو فرامین ہیں اس کے حوالے سے ہم اس نظام کو درست کر لیں رمضان مبارک کے روزے رمضان مبارک کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض فرمائے ہیں اور اس کا سلا اس کا بدلہ اس کی جزا اللہ تعالیٰ جو عطا فرماتا ہے وہ ہمارے گمان سے باہر ہے ہم گمان بھی نہیں کر سکتے عطا فرما رہا ہے اللہ محض روزے دار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ اس کے لیے اہتمام فرمایا ہے مولا تبارک و تعالیٰ نے جس کو وہ اس کو جو اس کی عزت اور احترام کو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقام کو بلند فرما دیا بندہ تصور نہیں کر سکتا مولا تبارک و تعالیٰ نے ایک روزے دار بولا کیا حیثیت اس اپنی اب بندہ اپنی حقیقت کو اگر غور کر لے تو پھر اس حقیقت کو اگر بندہ اپنی غور کر لے اور پہچان لے تو پھر بندہ کبھی بھی اس کے اندر کبھی بھی اکڑ تکبر اس کے اندر کبھی بھی پیدا نہیں وہ جو اکڑتا ہے جو تکبر کرتا ہے اس نے اپنے آپ کو پہچانا ہی حقیقت یہی اللہ اکبر اسی لیے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی حدیث صوفیہ اکرام کے پاس بڑی مشہور اور ہے من نفسه فقد عرف ربه جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا ہے اپنے آپ کو جس نے پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا اب یہ سب یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہوتی ہیں تو اس نے اپنے آپ کو ہے کیا ہے بندہ کیا ہے بندہ اس کی حقیقت کیا ہے جس میں تھوڑا سا اس کا کھل جائے گندگی باہر نکل جائے جی کھل جائے شرپٹا پڑ جائے کیا نکلتا مشکو عمر کیا نکلتا پرفیوم نکلتا ناپاک گندا خون نکلتا دو دو دو تین گھنٹے گزر جائے تو سڑک پیدا ہو جاتی پیپ بن جاتا ہے جی مکھیاں بھی بنانے لگتی ہیں گندگی اس کے قطرات اللہ تعالیٰ نے بہترین اس کے اوپر ایک اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے چادر ڈال دی لباس پہنا دیا بہترین لباس پہنا دیا ہے جسم کا خوبصورت لباس اللہ نے ڈال دیا اس جسم کی چوڑے نکل جائے تو کیا ہے کیا ہے انسان کے پیٹ میں پیشاب کی پوٹلی اور پیخانے کی پوٹلی لے کے پھرتا پوٹلی اندر ایک تھیلی پیشاب کی جمع ہے اس کے اندر جی تو جو تھوڑی تھوڑی دیر کو پیشاب ڈیولپ ہوتا جا کے بدل خلا میں پیشاب خارج کر کے ناپا پیشاب کی پوٹلی پیٹ لے کے پھرتا ناپاک پاخانے کی پوٹلی پیٹ میں لے کے پھرتا ہے انسان کیا ہے انسان یہی تو مجموعہ ہے انسان کون اس کو لگائے گا لیکن وہ پاک پروردگار جو خالق ہے بندے کا اسی کے پاس اس کے ہے دنیا میں اپنے آپ کو اگر بیچنے جاؤ تو کوڑی ہے بول نہیں مل پائے گے دو کوڑی قیمت لگینے پہ میں اپنے آپ کو بیچنا چاہ رہا ہوں کسی بار بازار میں جا کر اپنی بوری لگا کر دیکھ لو کہ تمہاری حیثیت کتنی ہے لیکن وہ پاک پروردگار وہ اعزاز و اکرام سے سرفراز فرماتا ہے فرما چکا ہے کہ بندے ایمان لا چکا ایمان لا چکا تو تیری تیرا مول میں کیا رکھا ہوں دیکھ ایمان لا چکا ہے قالوا ربنا الله اللہ کے ربوبیت کا اعلان کر لیا کہ میرا رب اللہ ہے میرے آقا میرے رسول محمد رسول اللہ ہے تو اس کا اعزاز و اکرام رب نے یہ فرما دیا ہے کہ دنیا کی کوئی قیمت دنیا کی پوری دنیا ساری کی ساری دنیا ایک جگہ جمع بھی کر لے تب بھی اس ایک ایمان والے اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے لانے والے کی قیمت نہیں بن سکتے ساری دنیا بھی اس کی قیمت نہیں بن سکتی دنیا کے سارے خزانے ساری بادشاہتیں یہ بھی ایک ایمان والے کی قیمت نہیں بن سکتی مولا تبارک و تعالیٰ نے اس کی قیمت اللہ نے متعین فرمائی فرمایا اور سودا بھی کر دیا قیمت متعین بھی کر دی ڈیل بھی کر دیا رب تبارک و تعالیٰ نے ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو بھی ان کے مالوں کو بھی خرید لیا ہے جنت کے بدلے جنت کے بدلے میں اللہ نے خرید لیا جنت کیا ہے جناب احادیث میں آیا ہے کہ کوڑا پھینکنے کی جگہ یعنی وہاں پر تو ایسا کچھ نہیں ہوگا وہاں تو انسان تصور کے ساتھ چاہت کے ساتھ انسان پہنچ جائے گا میں وہاں جانا چاہ رہا ہوں ایک چاہت پیدا ہوئی تو خود بخود ایسا انتظام ہوگا کہ بندہ وہاں پہنچ جائے دنیا میں انسان کئی سفر پر جاتا ہے جی سواری پر جاتا ہے جی چابک ہاتھ میں کوڑا جو ہوتا ہے کل گیا چابک گھڑ سواری اونٹ پر خچر پر گھوڑے پر جو اس کو ہانکنے کے لیے استعمال جانے کے بعد انسان گھوڑے سے اترا گھوڑا باندھ دیا اور پھر جو چابک ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں لٹکا دیتا ہے کہیں ڈال دیتا ہے یہ جو ہوتا ہے جیسے چابک بولے گھوڑا بولے اللہ بتایا گیا کہ جنت کی ویسی جگہ یعنی جس جہاں پر گھوڑا وغیرہ ڈال دیا جاتا ہے چابو کوڑا وغیرہ جو ڈال دیا جنت کی ویسی جگہ کا مقابلہ بھی دنیا کی دنیا کا کوئی مقام بھی نہیں کر لے سکتا ویسا مقام یعنی بالکل ایسا مقام جو بالکل جیسے ہماری گیرج ہماری اپنی گیرج ہوتی ہے گاڑی ٹو ویلر پارک کر دیتے ہیں ہم لگا کے کیا وہاں پر آپ بہترین گرینائٹ لگا کے بہترین فرنیش کرتے ہیں میٹنگ کر کے رکھتے کوئی بھی نہیں ایسی جگہ بالکل ایسی ہے گیرج جیسی جگہ سمجھ جنت کی ویسی جگہ بھی اس ویسی جگہ کا مقابلہ میں دنیا سے دنیا کا حسن و جوان والا کیسے سے کیسا مقام بھی نہیں کر سکتا آج وہاں ہاں کشمیر وہاں او پیرس او کیا خوبصورت کیا دلکشی ہے مناظر میں کیا نہر بہ رہی کیا واٹر فالس ہے کیا گرینری ہے یہ سب ہا کر یہ سو جمع کر بھی تو جنت کا وہ مقام جہاں پر ایک کوڑا ڈالا جاتا ہے جی ایک چاوک جو ڈال دیا ہے ویسے مقام کا مقابلہ بھی یہ سارے مقامات مل کر نہیں کر سکتے وہ جنت ہے وہ وہ جنت وہ جنت کا پھر عالم کیا یہ تو وہ مقام اس کا مقابلہ اس کے حسن و جمال کا مقابلہ اللہ نہیں کر سکتے تو پھر واقعی جو جنت ہوگی جس جنت میں آرام کو ملے گا جہاں پر جی جہاں پر تخت پیچھے ہیں جہاں پر نہریں جاری ہیں جہاں پر پاکیزہ پاکیزہ تر شراب اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے جو اہتمام فرمایا ہے جو جس کے پینے کے بعد میں کوئی طرح کا کسی طرح کا نشہ اور خمار نہیں ہے تو جنتی دنیا کی شراب پینے کے بعد انسان انسانیت کے درجے سے نیچے آ جاتا ہے وہ تر شراب اللہ نے وہاں پر رکھی اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے تو پھر ان ناپاک شرابوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا وہ جنت کا معاملہ کیا ہے پاک پروردگار یہ کچھ اہتمام ایمان والوں کے لیے فرماتا تو وہ قدر و منزلت اللہ نے متعین فرمائی یہ دنیا کی دنیا کے پیچھے اپنی جان لٹانے اپنے مال کو کھپانے کے بجائے اس بات پروردگار کی رضا جوئی میں لگ جاؤ اس کو راضی کرنے میں لگ جاؤ اس نے تمہارا سودا کر لیا ہے تمہیں اور ابھی دنیا کے بازاروں میں اپنے آپ کو بکانے کی حاجت و ضرورت ہے بازار مصطفیٰ میں تمہارا سودا ہو گیا ہے خریدا ہے خدا اور معاوضے میں بدلے میں جنت تمہارا سودا ہو چکا اس سودے سے اس ڈیل سے اگر تم راضی نہیں ہے تو پھر ادھر ادھر دنیا کے دھکے کھا لیتے پھیرنا حضرات گرامی وہ مقام مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کو فرض فرمایا ہے جنت رب تبارک و تعالیٰ نے جنت اس جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان مبارک میں روزانہ آراستہ فرماتا ہے اس کے سجاتا ہے اس کا ڈیکوریشن کا اہتمام ہوتا ہے روزے داروں کے لیے سب کچھ اہتمام کیے جاتے ہیں مولا تبارک و تعالیٰ اس روزے دار کو مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے کہ روزے کی وجہ سے بندہ اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے جی اللہ کی واضح ناراضی کرنے کے لیے روزہ رکھا ہے بندہ روزہ رکھا روزی کی بنا پر بھوکا کا پیاسا رہتا ہے بھوکے کے پیاسے رہنے کی وجہ سے میدا جب خالی ہو جاتا ہے تو پھر بندے کے منہ میں تبخیر کی منہ پیدا ہوتی ہے یعنی تبخیر بلکہ بدبو اور وسان منہ پیدا ہوتی ہے جیسا انسان دن میں چلتا پھرتا کھاتا پیتا رہتا ہے تو وہ نہیں ہوتا رات میں بندہ اگر چار پانچ گھنٹے سو کے اڑ گیا تو سو کے اٹھنے کے بعد منہ میں تبخیر کی منہ پیدا ہو جاتی ہے ہوتا نہیں ہوتا کیونکہ اتنے گھنٹے میدا خالی جو تھا نا اس کی وجہ سے ایسی بدبو رہتی ہے کہ کوئی آپ کا چاہنے والا اور کوئی آپ کا پسند پسندیدہ شخص بھی آپ سے گفتگو کرنے کے لیے ڈسٹینس مینٹین کرتا ہے ارے منہ سے بدبو آ رہی سے ہٹ کے بات کرتا اب بات کریں تو بدبو آتی آپ کے منہ سے بھوکے رہنے کی وجہ سے آپ یوں اگر رہ جائیں بھوکے تو بدبو تو بدبو اسے ناپسند اسلام میں تو پاکی نفاست تہارت اس کی بڑی اہمیت بتائی گئی اللہ تعالیٰ تو پاک رہنے والوں کو صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنے والوں کو اللہ پاک پسند فرماتا ان اللہ یقین التقاء بھی اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاکی اور ستھرائی اختیار کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتا اللہ محبت فرماتا ہے پاک پاکیز کی اختیار کرنے والوں کو نظیف صاف ستھرے رہو کیونکہ اسلام صاف ستھرا مذہب ہے یہ اہتمام کرنا ہے اسی کے لیے اسواب کا اہتمام حضور کی سنتوں میں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ سر عطر اور معطر حضور کی ذات تھی وہ تو پہنتے رہتے تھے ان کے پسینے مبارکہ میں بھی ایسی خوشبو تھی کہ دنیا کے کسی بھاری سے بھاری اطر میں وہ خوشبو نہیں تھی جو حضور کے مبارک پسینے میں خوشبو حدیث صحیح میں آیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک آپ کو صحابہ کرام ازواج متحرات حضور کے حرم پاک مقدس حضور کی بیویاں امہات المبین جمع کر کر وہ شیشی میں ڈال کر رکھ لیے پسینے مبارک آتا ہے پسینہ ایسا جاتی ہے وہ کر کے نکالی پسینے کے قطرات جمع ہے پسینے کو حضور کے مبارک پسینے کو جمع کر کر رکھ لیے تھے اور احادیث صحیحہ میں آیا ہے کہ وہ حضور کا مبارک پسینہ اتنا معطر اتنا خوشبودار اتنا مہک والا تھا کہ وہ عام وقت پہ استعمال کر کے دلہنوں کو شادی کے موقع پر استعمال کیا جاتا دلہنوں کے لیے شادی کے موقع پہ حضور کا مبارک پسینہ اللہ بھی مبارک پسیر مبارک حضور کا بس مہکتا مہکتا محراب لیکن ہم ہم سڑک والے لوگوں کے لیے حضور نے سنت بنا دیا مسواک کا استعمال حضور مسواک کو بہت پسند فرماتے تھے مسواک فرماتے کھانے کے بعد مسواک کھانے سے پہلے مسواک نماز سے پہلے مسواک جی گفتگو کرنے کی کسی سے گفتگو کرنا ہوتا گفتگو سے پہلے کوئی وقت آتے لوگ آتے گفتگو سے گفتگو سے پہلے مسواک فرماتے یہ سب اہتمام کہتا خوشبو کا یعنی پاکیز کی نفاست ستھرائی کا اہتمام ہے ہمارے لیے یہ سبھی پاتی آ رہا ہے یہ سب کچھ ہے اسلام لیکن روزہ اللہ کے لیے بندے نے روزہ رکھا اللہ کو راضی کرنے کے لیے بندے نے روزہ رکھا روزے کی وجہ سے جب یہ منہ میں منہ پیدا ہوئی جی منہ میں منہ پیدا ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بو کو اتنا پسند اتنا پسند روزے دار کی بو کی بو ہے کوئی معمولی چیز نہیں تو فرمایا وَلَا خَلُوفُ فَمِنْ صَوَائِنِ اَقْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيَحِ مِسْ روزے دار کی بو کی جو بو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک و عمبر سے زیادہ بہتر درجہ رکھتی ہے زیادہ پاکیزہ تر ہے پاک تر ہے وَيِّبْ اَقْيَبُ اس کا گویا اس میں ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزے دار کی منہ کی عزیز سے عزیز تر بھی اس کو ناپسند کرے اس سے دور ہٹ کے گفتگو کرے سے رہی یار لیکن اللہ پاک فرماتا ہے کہ نہ داروں یہ روزے دار کو معمولی نہ جانو اس نے میرے لیے کھانا پینا چھوڑا حدیث حجیظ نہ اللہ تعالیٰ بندوں کے ہر عمل کا عجر عطا فرماتا ہے ہر بندے کے اعمال نیکیوں کا عجر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے فرمایا روزے روزے کا پھر کیا معاملہ پروردگار اس کے عجر کا کیا معاملہ ہے فرمایا سوائے روزے کے کیونکہ فرمایا افسولی روزہ تو خاص میرے لیے وہ میں خود اپنے دست کرم سے اس کا بدلہ دیتا دیگر اجر و ثواب کے لیے فرشتوں کو مقرر فرما دیا اے فرشتوں فلاں بندے نے فلاں نیک کام کیا جا جاؤ اس کو یہ اجر و ثواب دے فلاں بندے نے فلاں نیک کام کیا اے فرشتوں جاؤ جاؤ فلاں کو یہ اجر و ثواب دے دو روزے دار ہے تو رک جاؤ میں خود اس کو دیتا ہوں روزے دار کا معاملہ اللہ اکبر حضرات گرامی بڑی بڑی بڑی بات مفتی عبدالعزیز صاحب نے تشریف لائے آئیے مفتی صاحب تشریف چلا روزے کے جو مسائل ہیں روزہ جن مطلب اس کے چوٹتا اور روزے کے مسائل یا کوئی اہم ترین زکوٰۃ کے یا دیگر مسائل یا نہیں ہوں تو ان شاء اللہ مفتی صاحب کا سیشن ان شاء اللہ ہوگا اس میں آپ سوال و جواب بھی کر سکتے ان شاء اللہ بہتر تو یہ ایک بات صوفیہ اکرام نے یہی ہے کیونکہ حدیث پاک ہے تو اس میں زیر زبر وغیرہ یہ کیوں یہ ہوتا ہے نا تو اس میں اعراب تبدیل کر دینے سے جو معنی بدلتے ہیں نا تو بعض قراتیں ہوتی ہیں بعض قرت یعنی جیسا وہ انا اجزی بھی یہ جو ہے اس کو یوں بھی پڑھا بعض اہل اللہ نے وہ انا اجزا بھی وہی حروف وہی وہی ترتیب وہی ہے حروف کی لیکن زیر زبر بدلا وہ انا اجزا بھی یعنی اللہ پاک فرما رہا ہے دیگر اعمال دے کے دیگر نیکیوں کے جو ثواب فرشتے دیتے ہیں سوائے روزے کے روزے کا جو معاملہ ہے اس کا عجر و ثواب کیا عجر و ثواب پوچھتے ہو روزے کا بدلہ تو میں خود بن جاتا ہوں اللہ پاک فرمانا روزے کا بدلے روزے کے بدلے میں بندے کو گویا میں خود دے دیتا ہوں اپنے آپ اللہ خود بن جاتا ہے روزے کے عبد میں اللہ مل رہا ہے گویا یہ روزے کی اہمیت روزے کے فضائل روزے کے جو ثواب معاملہ ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنی رضا اپنی خوشنودی کے لیے اللہ تبارک و ہمیں روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاص یہ اللہ تعالیٰ کی حضور کی رحمت و شفقت امت کی اپنے ساتھ اب یہ روزہ رمضان کا معاملہ ایسا ہے کہ رمضان میں بھوکے ہیں روزے سے بھوکے ہیں یہ بھی عبادت بھوکے ہیں عبادت سمجھ میں آ رہی بات افطار کے اوپر کھینچ رہے یہ بھی عبادت سیر کے وقت میں پھول توڑ رہے وہ بھی عبادت سیر میں کھا رہی وہ بھی عبادت ایسی عبادت کہ حضور نے فرمایا کہ تم سحر کرو سحر کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ رحمتوں کو نازل فرماتا سحر سحر کا لفظ ہی ایسا ہے کہ سحر کے وقت کھانے کو سحر بولتے دے آپ شام میں دو بجے کھا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں سحر کرتے رہو بھائی بھائی بھائی سیر نہیں ہوتی یہ ڈنر ہے جو رات کا کھانا ہے سحر بولے تو سحر کا وقت آنا ہے اس کے اندر وقت وقت کو اس ٹائم پر کھا رہے ہیں تو اس کو بولتے ہیں تو کے وقت میں کھانے رات میں دو بجے کھا لے تین بجے کھا لے رہے تو یہ سحر نہیں سحر بولے تو سحر کے وقت میں کھانا تو یہ پرما کہ ہوتا کہ بندہ چلو بھائی روزہ رہنا تو رات میں پھول کھا لیے دیر سے لیکن کیا روزے کا ڈیوریشن بڑھ جاتا ہے بجائے تیرہ چودہ گھنٹے کے سولہ گھنٹے کا سترہ گھنٹے کا ہوگا اللہ تعالیٰ تو شفاقت فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت حضور بھی ایمان والوں پہ رعوف و رحیم ہے حضور کی ذات و بالمؤمنین رعوف و رحیم حضور بھی بڑی شفافت فرمانے والے امتیوں پر میرے امتیوں پر گرا گزرے گا اور فرمایا کہ تم وقت سحر اخیر وقت میں سحر کرو اخیر وقت میں سحر کرو اخیر وقت میں یہ ان کو اخیر وقت میں بولے تو پوری اذان تک کھاتے رہتا ہوں میں بلکہ نہیں بھائی آپ بولتے بازار تک کرے تو بھی آپ پیش نہیں ہوتا تھا روزہ روزہ نہیں ہوتا اس کا یہ بھوکا پیاسا رہ جا رہا نے روزہ روزہ نہیں ہوتا اس اب یہ بولتے نہیں بولے بہت زیادہ ڈے بھی معلوم کر لیا میں ٹائم آزاد تک رہتا ہوں کیوں آتا اب آزاد تک رہتا ہوں کہ جو کرتا نہ ہم نے آزاد شروع ہو گئی اللہ اکبر اللہ اکبر ارے میں آزاد شروع ہو گئی میں اب بھی شروع ہی بولتا ہوں یہ ہم کے مذاق بنانے کمپلیٹ وقت روزے کا جب وقت شروع ہو گیا تو جو دانا حلق کے اندر اتر گیا وہ اندر گیا سمجھیے حلق کے جو اوپر ہے وہ پورا باہر آنا ضروری ہے اس کے لیے اس پر لازم ہے باہر کا جو حلق میں نہیں اترا وہ باہر نکال دینا ہے جو قطرہ اتر گیا وہ اندر ٹھیک جیسے وقت شروع ہو گیا روزے کا جو قطرہ بھی منہ میں ہے وہ پورا باہر نکال لازم اس کی احتیاط کرنا رضاء کا جو وقت جو ہوتا ہے اس سے ایک دس منٹ بارہ منٹ پہلے کا وقت سحر کا جو نظام الاوقات جو ٹائم ٹیبل بنا ہوا رہتا ہے ہمارے پاس جو نظام بنا ہوا ہے بہترین نظام ہے جو ہمارے روزوں کو محفوظ کرنے والا جی محفوظ کرنے والا نظام اس کو فالو کر لینا ہے اسی طرح افطار سحر تاخیر سے بول کے ہو افطار کے معاملے دیکھیں افطار میں اجرت کرو بات کرنے میں بھائی ابھی تو وہاں میں ذرا آدھے گھنٹے کے بعد کرتا ہوں یہ بھائی کیا ہے افطار بھائی روزہ یہ چلو بھائی آدھا گھنٹہ اور ذرا لیٹ کرا اور زیادہ اس کو ثواب ملنا تھا بھائی اور آدھا گھنٹہ بڑا ہو گیا اس کا روزہ نہیں کراہیت اس میں آ جاتی کیونکہ حضور نے فرمایا کہ افطار کرنے میں اجلت کرو حضور کی شفقت ہے عمر کیوں میرا امتی چل امتی روزے کا ٹائم پورا ہو گیا افطار کا وقت ہو گیا چل اچھا، جلدی روزہ کا افطار کر جلدی روزہ افطار کر جی بچہ ہے چھوٹے بچے اسکول کو جاتے ماں شفقت کرنے والی مہربان ماں انتظار کرے میرے بچے کو اتنی دیر ہو گئی میرے بچے کو آتے فوری طور پر بچے کو فوری طور پر ہاتھ منہ دھلا کے بیٹے فوری دستر پہ بیٹھا بٹھا کے بچھا کے انتظار کر نہیں وہ میرے کو ہوم ورک کرنا ہے فلاں کرنا نہیں نہیں پہ لکھا پہلے کھا پہلے بول کے ماں بچے کو شفقتوں کے ساتھ اسرار کر کر پیچھے رکھ کر کھلاتی پیچھا لگ جاتی کھایا تک نہیں اگر انہیں اپنے سے نہیں بھی کھانا تو نوالے بنا بنا کے کھلاتی آگے نا واپس آ افطار کا جیسے وقت ہو گیا روزے کا وقت ختم ہو گیا حضور کی شفقت حضور کی محبت اور رحمت ہے حضور کی کہ اپنے امتی کو افطار کرانے میں افطار کرنے میں جلدی کرنے کا حقوق کرتا جلدی کرو افطار کرنے میں جلدی کرو جیسے افطار کا وقت ہوا افطار کرو یہ غروب آفتاب آفتاب کا غروب ہونے کا جھوٹا ہے اب اس میں جلدی کرنے سے مراد اب اب اب جو نارمل ٹائم ہے مسلمانوں کا جو عام وہاں پہ نظام بنا ہوا ہے سائرن ہوتے ہوا اب سائرنوں سے پہلے بات جو کہ اذان بھی شروع ہو جا رہی بات ہو ارے اذان ہو رہی کھینچے تو چاہیے روزہ ہو اب ان کا دین ان کے ساتھ ہمارا دین ہمارے ساتھ لکھن دینوں کو ولی دین بن کے چلنا پڑتا کیا کرتے کوئی زبردستی نہیں اگر نظام ایسا بناتے تو رمضان میں رام کرو ہمارے اوپر بھائی ٹھیک ہے آنے والے آ جاتے آپ کے پاس میں آپ کی آزاد کا آپ تھوڑی چلو گے آپ کی نماز نعمت کی کوئی ایسا نہیں ہے آپ ایک تین منٹ چار منٹ پہلے جو دیتے رہے آپ چار منٹ رکھ رمضان میں پانچ منٹ رک کے آپ پڑھ لیجیے نماز اذان پانچ منٹ رک کے کیجیے نہیں کرتے شرارت سدھرتی زبردستی رہے گا وہاں پہ اب ہم وہ اذان سن کے کتنے بھولے بھالے کر کوئی روزہ افطار کر لیے وہ ساروں کا روزہ جا رہا تھا ہمارے پاس یہ جی، تو یہ اجرت کرنا افطار کرنے میں جلدی کرنا بولے تو پورا طرح صبر کر لینا اذان بولے تو اور بھی جگہ سے اذان ہو رہی بات اہل حدیث حضرات جو ہے غیر مقلدین جو اہل حدیث اپنے آپ کو بولتے ہیں پانچ منٹ پہلے مغرب کی اذان شروع کر دیتے ارے اذان ہو بول کے شروع کر دینے پر کیا کرنا پہلے اپنا ٹائم دیکھ لینا نظام الاوقات جو بنے ہوئے غروب آفتاب کا کیا ٹائم نظام الاوقات جو رمضان کے روزوں کے چھپتے صحیح کا ٹائم افطار ٹائم یا اپنے کیلنڈرز میں نمازوں کے اوقات رہتے وقت مغرب ابتدائے وقت مغرب بول کے جو لکھا رہتا ہے وہ آپ کے افطار کا ٹائم وہ ٹائم دیکھ لیا اس کو معلوم کر بتا دینا کہاں پر ایسی ادا ہوتی تو الرٹ کر دینا متنوع کر دینا آگاہ کر دینا باخبر کر دینا اپنے گھر والوں کو بھی اور بھائی سیرن کی آواز بھائی یہ مسجد کی آواز اذان اس کی مسجد کو کوئی اور لوگوں کی اہل حدیث حضرات کی کوئی مختلف فرقے ہیں اسلام میں مختلف بوروں کا نے بھی الگ نظام کھوجوں کا نے الگ نظام رہتا راسی حضرات شیعہ جو ہوتے ہیں ان کے لیے الگ نظام ہے اس میں سے ایک اہل حدیث بھی کے کہ ان کا اپنا نظام ہے اور ان کو فالو ان کے پیچھے گئے تو جاتے روزے پانے وہ احتیاط کر لینا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے آمین بجاہ سید المسلم وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین